Merhaba lan JD Squad kanalımıza tekrar hoş, geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? First to the gate. What's gate? Kapıya il, e kapıya giden kapıya ilk ulaşan gelen. ulaşan ya. Gelen ulaşan birisi. Bir, gelen daha kolay ya. Tamam kapıya gelen. gelen. Öyle olsun. Turkish Airlines video geçelim. Abone ol, videoyu paylaş, istediğiniz de yapabilirsiniz ve video geçelim. Ama abone ab, abone den çıkma. Büyük bir havalimanı amına. Valla. Yani. Çok havalı ya. Çok havalı valla. Man? Çok havalı man. Oha Zakin. James. Bir dakika. <laughs> James Cody. James Cody diyecektim. Bir dakika. Neden? Şey mi? Reklam mı? Reklam mı? Şey Oraya. O çok iyi. Wow. The deal? Yep, first the gate. Gets the window seat. ground rules. şey yok mu? Türk altyazı yok mu? Türkçe. Ha. Türkçe altyazı yok mu? Olması Var. lazım yani. Var. Tabii Yani. ki. Evet. So it's a deal? Yep, first the gate. It's the window seat. Any ground rules? No rules. Oo, Zak şey kullanacak ya. Me, magic. Magic. Me, si, şi, şey, e, magic işte. Magic. Şiir. Şiir ya. Gördün mü nasıl girdi? Nasıl çıktı? Oo! Adam çok şey ya, çok şerefsiz ya. <laughs> çok iyi. Çok zeki. Hmm, çok zeki. Hmm, zeki. Ah. Ne yapacak şimdi? What the fuck? What the fuck? Editiniz. mad. Mad. Olha o que nasceu çok iyi. Nasıl? Nasıl olabilir ya? Gerçekten o. Gerçekten o. Nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir ya? okay, onu çantam böyle taşıyor. Aa, Bunu nasıl kabul ettiler amına koyayım? E, yani nasıl Luna, bir şey bile- diyeceğim. <laughs> ne renk çiziyorsun? Ama bir dakika yani Ama bilecekler yani ne oluyor ya bu adam gerçekten çok iyi ya. Allah Allah ya. Are you No rules <laughs> e, sen kural yok dedin. Bu gerçek what the fuck yani bu. Yani gerçek. What the fuck yani. Ah, No no Zak ya aa. Evet swap. Allah Allah ya. Ne oluyor ya? that one. Çanta nerede? Oh. o koydu, şey koydu, zak koydu. Şey koydu. no, it's not funny. Okay. Okay. And there we go. What? always play Turkish. <laughs> <laughs> Bu gerçekten... Mehmet böyle yani ya. Mehmet, Mehmet, Mehmet böyle ya, ya, ya. Yapma yeter artık ya. Bu ne yapıyor ya? Sanat Belli dalga mı geçiyor ya? <laughs> Sanat mı çocuk? Nereden geldi bu ne kadar ya? bu nasıl bir iş? Aa, çok güzel. Fal, fal yap ya. Kaç! Kötü bir şey yaptı ya. Fal yapmadı. Bu böyle dilimiz neden böyle bir, bir fikri var. Ha. Araba. Hmm, yanında bir Fikret olması lazım. Bu ama çok büyük ya. Evet. Wow, gel, çok güzel bir reklam ya, yemin ederim. Ya unuttun, çok eğlenceli ama bile reklam olduğunu. Evet ama o <laughs> o açıdan belki o kadar güzel <laughs> değil. Çünkü hmm. ben unuttum. Hmm. <laughs> İzleyeceğim, geçeceğim. O çok iyi. Aa, Aa, çok wow, süper falan. Yeah, come on, come on, come on, come on. çabuk çabuk. okay. Teyze. What gate? Hadi ya. Wait a minute. the fuck? Bir şey diyeceğim. Bu nasıl? Burası biliyorum tamam mı? var normalde var. Nasıl çıkarttı? Nasıl bro? Nasıl yani? Ah. <laughs> I got here first. Look, my ticket's no, no, underneath no, yours. Hey, wait a second. I'm sorry. Gate is closed. What? When's the next flight? Oh, what are we gonna... Wait, JJ. No, no, no. What the fuck? Dude, play shit. that's great, but uh, who's going to fly it? Gate nine to Los Angeles, now boarding at gate 9. Gate 9? Oh, it's not 6. <laughs> Thank you. Looks like the magic didn't pan out for you this time. Good night, buddy. Okey ne kaybetti? Oha. <laughs> Şaka. Wow. Wow. What the fuck is this? Man? Wow. What the f- yani ah. reklam, reklam. Is a, is oh, a, no, no, no, he's... Yani bu gerçek reklam. Vallahi. Dilerikun. Aa bir şey helal ya. Gerçekten şeylere helal. helal değil. Türk hava yolları gerçekten helal size ya. Bu adam buldunuz ve bence inanılmaz <laughs> bir uçak uçak uçağın editle nasıl yaptı yani? Tabii. Yani evet. Nasıl? Ya. Ve böyle kefede değiştirdi. Nasıl oldu? Evet. Neyse ya. Ah. Neyse, fast to the Turkish Airlines um, Evet, bir dahaki sıfıra görüşene kadar. Barış!